Ale poproszę, oni tylko się przywitają, dobrze? Dobrze, dobrze. Jak skończą rozgrzewkę. Nie, bardzo nam miło też <laughs> mieć w obiektywie.

Trochcik, trochcik moja grupa. Mogę prosić, żeby oni się przywitali. Dziewczyny, uwaga, trzy, cztery. No ale dzień zacząć proszę. Dziewczyny, dołączyć i wy powiecie, bo przecież... No trzy, cztery, dziewczynki. Trzy, cztery, witajcie. Witajcie. Dzisiaj 2016 e, I właśnie jesteśmy na Rozpoczynamy miło dzień. Tak. Co prawda ostatni.